Es gibt auch mh, hm, praktische Gründe, zum Beispiel, dass es an jeder Ecke eine Halal-Fleischerei gibt, was, was einem Juden da koscheres oder halb koscheres Essen zu kriegen viel vereinfacht. Ja, dass es dieses etwas orientalische Leben hat, was mir sonst in Deutschland ein bisschen gefehlt hat, nachdem ich lange in Israel gelebt habe. Uh, und da ist jetzt ein Baby im Bild. so you, you can't see on my face that I'm Jewish. Mostly my neighbors think that I'm Turkish, I guess. Um, but I don't don't think that it's it's a, a strange place for Jews. Is there something that you don't like about Neukölln? No, I love everything in Neukölln. Ähm, was mag ich nicht vielleicht so an Neukölln? Ist mir manchmal ein bisschen zu, ja, zu unaufmerksam. Also ich, eigentlich würde mir jetzt spontan das Wort schmutzig einfallen, aber das stimmt wiederum auch nicht. If we take the parameter of uh, Muslim uh, um, population, then I would say Palestine is a no-go area. produce. But this is kind of a weird room. All my Israeli friends live in Oka. I have some non-Israeli friends who live outside of Oka, or my Israeli friends live in Oka. This is the most me neighborhood in Berlin. So, nothing's perfect, but but I have no complaints. I mean, this is how it is and this is why I'm here, nowhere else.